mano al piede brava così un cazzo pitti pitù ma pitti pitù bel sì ma che brava che sei vieni vieni fa ribellone lei eh questa è Eh? Ah, non lo so quello che vuole fare. Io so, io so quello che voglio. Eh. Hitler. Eh? 给你，给你。